Sveicināt šodienas tēmu – talismana amuleti. Daudz strīdu, daudz rakstu, daudz <coughs> runa ir par amuletiem, talismaniem, kā viņus izmantot, kā viņus aktivizēt. Man pieredze un <coughs> tas, ko es zinu, ļauj noformulēt amuletu talismanu darbību. Amulets talismans, kas tāds ir? Tas ir priekšmets, kurš ir uzlādēts ar enerģiju, un kurā ielikt konkrēta doma forma – kas var aizsargāt amuletu nes nesētāju, izmantotāju. Es to nosauku vienkārši par <clears throat> uzlādētu priekšmetu, kam piemīt enerģija. Sinonīms varētu būt enerģijas akumulators. Amuleta talismani ir ļoti daudz, <clears throat> visādi gan akmeņi, gan īpašas formas priekšmeti. Nu, galvenais jāatcerās, ka <clears throat> amulets pliks neapstrādāts, neuzlādēts enerģija nedod neko absolūti. Ļoti daudz veikali ir atvērti, kur tirgo dažādu veidu priekšmetus, amuletus, talismanus, akmeņus. Visdažādākās fantastiskās variācijās, <clears throat> bet, <clears throat> diemžēl, pērkot no veikala nezināmas priekšmets vai no dzirdniekiem vai no citiem, kas piedāvā šos. <clears throat> Bieži vien ir tā, ka mēs nopērkam priekšmetu, kam nav enerģijas un kurš galīgi nestrādās kā amulets talismans. Amuleta talismani ir jāpieslēdz enerģijai, jāuzlādē, lai viņi dot kaut kādu efektu to izdarīt diezgan ir pagrūti. Bieži vien <clears throat> dziednieki piedāvātie talismani un ezotērikas veikalās nopērkamie talismani, viņi vienkārši tukši. Ja, teiksim, dziednieks, <clears throat> ezotēriķis māk uzlādēt, pieslēgt enerģijai, jā, tad viņi, viņš varētu strādāt. Ļoti izplatīta praksa ir, eh, ka dziednieki piedāvā papildus savam pakalpojumam arī kādu priekšmetu talismanu, kurš it kā skaitās uzlādēts par ļoti dārgu naudu. Pieredze rāda, ka eh, naudas summa, ko jūs <clears throat> izdodat par talismanu amuletu, nav vienāda ar to enerģijas daudzumu, to aizsardzības, <clears throat> aizsargāšanās spēju, ko dzīvnieks pasaka. Man pieeja pie šai, šai lietā tavs talismaniem amuletiem ir nepirkt veikalos vai no dzērniekiem šos priekšmetus, bet atrast kaut kādu savu, pašiem savu priekšmetu. Kā zināms, kristāliska struktūra <clears throat> ģenerē <clears throat> enerģiju. Vai nu tas ir kvarts, vai briļants, vai dimants. Visas kristaliskas struktūras viņam piemīt enerģiju ģenerējošs, akumulējošs efekts. Tāpēc eh, manā skatījumā vislabākais ir atrast kādu priekšmetu, kas patīk. Tas varētu būt briljanta gredzentiņš, zelta beļņāna gredzentiņš vai safīra vai cita, kurš jums iepaticies un kuru jūs esat gatavi nesēt katru dienu. Šādā veidā <clears throat> jūs pasargājat sevi no citu cilvēku dziednieku ieliktām domformām. Jums šis priekšmets ir tīrs enerģētiski, tīrs no svešām domformām. Un jūs, ja jums viņš patīk, Jūs nu, varat viņu katru dienu uzlādēt savu enerģiju. Vienkārši paskatoties, kā piemērs dāmām ļoti labi dara zelta gredzenā briļantu. Nav svarīgi, cik viņš liels vai dārgs. Galvenais, kad jums viņš tas patīk gredzens. Varētu būt auskari, varētu būt kuloni, kaklā karināmi varētu būt no dažādiem materiāliem, dažādas formas. Galvenais kritērijs, vai viņš, vai viņš jums patīk, vai, jums, nu, vai jūs viņu varat ērti nesāt pie dažādiem apģērba gabaliem. <clears throat> Ja jums tas patīk un jūs to darāt katru dienu nesājat, jā, tad viņš jums sāk strādāt kā talismans. Enerģiju viņš uzreiz neuzkrās, bet katru dienu priecājoties par to lietiņu, jūs savu enerģiju viņu uzlādējat. Rezultāts pēc kāda laika var būt tāds, ka šāda veida talismans, amulets, ko jūs nesājat, varētu būt ļoti liels enerģijas, <clears throat> enerģijas rezerve. Gan aizsargājoši, gan uh, veselību spēku piedodoši. Tas pats arī sakāms par eh, citi, citiem priekšmetiem. Piemēram, varētu būt pulkstenis. Teiksim, pērkot pulksteni, jūs vienmēr eh, <clears throat> skatāties tīri vizuāli, eh, kāds viņš ir, no kāda materiāla, kas ražotājs. Teiksim, pulksteni jūs nopērkat <clears throat> tādas firmas un tādas, teiksim, varbūt zelta pulkstenis, varbūt kāds cits, ja jums iepaticēs, viņš arī var sākt strādāt kā talismans. Ja jums tā lieta patīk, jūs katru dienu viņu nesājat, tas eh, <clears throat> jums eh, dos iespēju radīt pašam savu talismanu, amuletu, kurš būs daudz spēcīgāks par citu cilvēku piedāvātajiem. Turpinājumā, <clears throat> kāpēc eh, cilvēki tiecās pēc amuletiem, talismaniem un un nu, grib viņas nesāt. Jā, ja cilvēkam ir, <clears throat> cilvēkam nav dzīves enerģija, nav enerģijas, viņš jūtās vājš, viņam vājš biolauks, vāja aura. Protams, tādam cilvēkam var ļoti palīdzēt ar enerģiju uzlādēts talismans amulets. Tas pat sakāms dzir par dzirdniekiem, kuriem nav enerģija, bet kur grib strādāt, Viņiem arī ļoti e, var noderēt talismana amuleti, bet tu, tur arī jāstāsta, jo ne katrs, kas ir pārdošanā nonācis talismans amulets, būs ar enerģiju. Ikdienas darbā dzīvniekiem <clears throat> šis amulets varētu būt kā aizsargājošs. Ja, teiksim, ja viņš cilvēks ārstē kādu cilvēku vai risina kādu problēmu, tu tērējās ļoti liela enerģija. Un, ja cilvēks visu savu enerģiju iedod tam klientam, slimniekam, rezultātā dziednieks pats paliek slims. Un šeit tā, tā amuleta talismana nozīme ir kā papildus akumulators, līdzīgi kā automašīnā. Vai, vai, vai vairāk papildus akumulatori, kuri nokompensē izlietoto enerģiju še, es, esam novērojuši arī, kad ejam pie dzirdnieku, pie ekstresens, pie maga, ka daudziem telpā, uz galda, uz pirkstiem, kaklā ir ļoti daudz amuleti. Tas nozīmē, ka cilvēks ir piestrādājis, lai viņam būtu pēc iespējas vairāk enerģijas, vairāk aizsardzības, lai viņš varētu droši strādāt. Es nerunāju par profesionāliem magiem, ezotēriķiem, eh, jo, teiksim, ja iznāk saķeršanās ar šiem cilvēkiem, profesionāli cilvēki uzreiz meklē, konstatē aizsardzību, meklē, <clears throat> nu, vai nav šim ekstrasensam talismana amuleti, kas viņu sargā. Līdz ar to iespējas iedarboties ir minimālas. Tāpēc eh, pirms <clears throat> tiek eh, veidot aizsardzību no ekstrasensu uzbrukuma, ir ļoti svarīgi neutralizēt uzbrukošā ekstrasensa aizsardzību, viņam esošos talismanus, amuletus, artefaktus, Nu, visdažādākos eh, <clears throat> enerģijas akumulatorus. Ja to neizdara, ļoti grūti aizstāvēties un, nu, no citu cilvēku kaitnieciskās iedarbības. Ļoti labi ir, ja pašam ir vesela sērija amuletu, talismanu, ko pats es radījis, izveidojis un kas ikdienā ir kopā ar tevi. Tālāk par talismaniem, amuletiem. Amuleta talismani var būt maģiskās zīmes, okultās zīmes. Es savā laikā esmu izmēģinājis <clears throat> ļoti daudz šīs lietas. Šobrīd daudz kas vairs nav iedarbināms. Viena no stiprākajām ir okultā zvaigzne, tetragrammatons. Tad ir ļoti daudz eh, speciālās kabalistiskās zīmes, no kabalas paņemtas. Tur ļoti dažādas. Tad ir eh, tradicionālās okultās zvaigznes, dažādi veidi tetragrammatoni, <clears throat> paņemts no maģiskām grāmatām zīmes, kā uzvarēt tiesā, naudas piesaistēji ar garu parakstiem, jo šai katrai zīmēji nepieciešams <clears throat> enerģijas avots vai pievienots gars no paralēlās dimensijas, tad tā zīme sāk strādāt. Viņas ir pazīstamas visās maģis, ma, maģijas grāmatās, ir uh, nopublicētas, bet arī tur ir problēma, kad ir e, vajadzīgas būtnes gari, kas uzlādēta ar enerģiju. Pašai zīmai vajag būt uzlādētai. Viņai jābūt ir aktivizētai un dzīvai, jo tad tikai viņi sāks savu darbību. Ļoti pazīstams ir bioenerģētiskās kartes, kur ir speciāla kodu sistēma, kuras palielina biolauku. Šādā veidā arī var aizsargāt sevi, savu biolauku no svešu cilvēku iedarbības. Nu, šobrīd no šīm zīmēm daudz kas vairs nestrādā, tāpēc arī es viņas te parādu. Šobrīd strādā paši atrastie priekšmeti, izvēlētie, kurus jūs pats uztaisat pa talismaniem amuletiem, bet nevis vienkārši kaut kur iekopējat vai nopērkat veikalā vai no dziednieka un mēģināt izmantot kā aizsargu vai papildus enerģijas avotu. Tālāk, kā aktivizēt, kā uzlādēt talismanu amuletu. Tajā momentā, kad jums izvēlējušies to, šo priekšmetu, nav svarīgi, vai tas jūrmā atrasts interes, for, interesants formas ak akmens vai kaut kāds eh, interesants formas eh, veidols. Skaidrs, ka nepieciešams aktivizēt, uzlādēt amuleta talismanu, lai strādā. To var darīt katru dienu, vienkārši piedomājot, skatoties uz viņu un vienkārši domām lādējot katru ikdienu. Pēc kāda laika, ilgākam laikam paējot, rezultāts var būt, ka, ka viņš ir aktivizējies, uzlādēts un viņš ir derīgs kā aizsargs, kā aizsargs enerģijas avots. Ļoti daudz eh, pielieto rituālus, <clears throat> ļoti spēcīga iedarbība ir no asins rituāliem. Tas ir vairāk tāda viduslaika metoda. Šobrīd ļoti reti, kur izmanto upurēšanas asiņainos rituālus. Bet tas eh, fakts paliek fakts, kad eh, <clears throat> šie rituāli ļoti labi uzlādē, ar ļoti lielu enerģiju, jo ejot bojā dzīvai būtnei, no viņas izdalās ļoti liela enerģija. Te nerunāja par cilvēku upurēšanu, lai gan vēsture pierāda, ka latvieši savā laikā <clears throat> pirmsākumos bija ļoti aktīvi un meistarīgi to darīja. Par to liecina Latvijā esošie upurakmeņi kur ir vairāk par 3000 cilvēku upurēti un uh, ša, pie šiem akmeņiem. <clears throat> Uh, nu, apmeklē, šos akmeņus apmeklē daudz cilvēku, kā, kā ekskursijas, kā <clears throat> izklaides objektu, bet šie akmeņi izstaro ļoti lielu negatīvu enerģiju. Un, ja cilvēks māk ar viņu apieties un izmantot, arī var izmantot. Jautājums par to morālo pusi paliek. Tāpat ļoti daudz eh, pēdējā laikā visādas eh, apslēptu mantu meklētāju grupas eh, meklē bijušos kaujas laukos, gan Latvijā, gan citur, cīņu vietās priekšmetus, kas piederējuši nogalinātiem cilvēkiem. Šajā sakarā piemin, <clears throat> var pieminēt 9. māja uzvaras svētkus, ko te svinu. Un šajā sakarā visās kauju vietās, kur ļoti daudz cilvēku gājuši bojā, ir palikusi enerģija ļoti liela. Un eh, tie priekšmeti, kas piederējuši šiem karavīriem, arī uzlādēti ar ļoti lielu enerģiju. Tāpēc nav no noslēpums, ka meklē <clears throat> dažādas atribūtikas un nu, meži tiek izrakņāti ļoti intensīvi. Jo katrs, kas, kas atrod šādas priekšmetus, nu, var izmantot kā enerģijas avotus. Jautājums, cik tas cilvēks pats māk to darīt un cik viņam zināšanas ir. Bet tendence ir pieaugoša Un, uh, meklētāju skaits ļoti liels ir.